बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए ये खेल हम ले सकते हैं जिसमें हम एक थ्रेड और कुछ बीड्स लेंगे और उन बीड्स को थ्रेड में कैसे डालते हैं वो एक बार दिखाएंगे और बाद में बच्चों को वो डालने के लिए कहेंगे